我思良，我今天要从界贸师上嘉明湖。我很早就起床了，就是不太想讲话。 <laughs> 好，就这样。 我送你肉棒， <laughs> 哎，我不能吃肉棒。哦，对耶，你不能吃肉棒哎，他吃素的。镜头脏。我们现在在要往界茂石山的那个三岔路口，因为本人没有很迷宫顶，所以我就在那边休息，还跟我的队友们。 好，不太重要，因为毕竟我是主角。 <laughs> 哎，你看这个是捕兽夹，你看过吗？没有。其实已经是禁止有这个东西了，因为它会让那个野野生动物的脚断掉。对啊。可是这个这个锯齿看起来已经。 这边会有水路吗？一般都是晚上吧。 这边跟大家一提一下，我呢，我们现在要去足球场营地，这是我们今天第一个住宿的地方。我真，的，我真的，我真的很累，然后我的发型又很丑。 <laughs> 好，不说了，我大概擦一下，这个还要爬多久？啊， <laughs> 这个还要爬多？这是平面。 好高，还没爬完。这该不会是马告吧？要尝看看嘛，所以是香料。对，长在一起。界帽山的意思就是界帽，哎，那个界帽丝的意思就是。 是你谁了？哎，那是我们的外战啦！干嘛偷我们的外战？我给你下跪，对不起，不要偷我们的外战！偷哪张外账啊？没关系，我下跪。真的可哎，外打的很顺手哦。今天来吃 cheese 饭。对啊。 早安，今天是第二天，我们今天要去哪个营地忘记了。 <laughs> 总之今天就是要去嘉明谷。 <sighs> 好猎寮，猎寮， <laughs> <laughs> 我们要去猎寮营地，然后在轻装上嘉明湖。 干嘛？ 先在这边吃午餐、扎营，然后上嘉明湖。好，我们简单吃完午餐之后呢，现在就要上嘉明湖了。大概抵达时间呢，大概是四点。我也没有太多的废话想跟大家讲，因为我们下山的时候可能就要带头灯很晚。拜拜。